Assalamu alaikum friends, how are you people doing? Today we will learn 15 new vocabulary daily life words. यानी आज हम सीखने जा रहे हैं पंद्रह नए और दिलचस्प अल्फाज इंग्लिश में और साथ साथ उनका मतलब भी और ये कोई आम मतलब नहीं है जैसे मुहावरा तन इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका ऊपर से तो मतलब कुछ और है लेकिन उनका अंदरूनी या डीप मीनिंग कुछ और होता है तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे so the first word is black leg अब ब्लैक का मतलब काला और लेग का मतलब आपका पाँव तो ये ब्लैक लेग कोई काला पाँव नहीं है बल्कि इसका मतलब है धोखेबाज इसको ब्लैक शीप भी कहते हैं राइट यानी अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप उसे ब्लैक लेग कहेंगे the next word is broken reed इसका मतलब है नाकबले एतबार बेवफा और इंग्लिश में it is unfaithful not trustworthy like अगर हमें कहना हो कि साइमा एक बेतबार है लड़की है तो हम कहेंगे Saima is a broken reed the next is bosom friend इसका मतलब है बेहतरीन दोस्त बेस्ट फ्रेंड जैसे अगर मुझे कहना हो रेदा मेरी सबसे अच्छी बेहतरीन दोस्त है तो मैं कहूँगी Rida is my bosom friend next word is brown study अब ब्राउन स्टडी का मतलब हरगिज़ नहीं कि भूरे रंग की किताबें पढ़ी जा रही हैं बल्कि इसका मतलब है दिन में ख्वाब देखना जिसे इंग्लिश में डे ड्रीमिंग भी कहते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है ब्लू डेवल सुनकर आपके जहन में एक नीले रंग का शैतान आ गया है <laughs> लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड इट लेकिन ये नीला शैतान नहीं है जैसे कि डेवल का मतलब है शैतान लेकिन ब्लू डेवल का मतलब है जहनी दबाव जी हाँ क्योंकि बाज़ मरतबा ये जहनी दबाव जिसे हम इंग्लिश में मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है इवन बहुत से लोग मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपनी जान तक ले लेते हैं इसी वजह से इसे ब्लू डेवल कहा जाता है the next word is fool's paradise यानी ख्याली पुलाव जी हाँ मुझे पता है शेख चिल्ली की कहानी जहन में ताज़ा हो गई होगी सुन के इस लफ्ज़ को सुनते ही एक इमेजिनेशन पावर आ जाती है ना जाहिर है फूल्स पैराडाइज का मतलब है बेवकूफ़ों की जन्नत अब वो लोग जो अपने ख्यालों में गुम रहते हैं और अमली तौर पे कुछ नहीं करते तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में ही रहते हैं इसीलिए इसे कहा जाता है फूल्स पैराडाइज ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग next is kiss the dust यानी धूल चाटना यानी ये ज़्यादातर मुखालफों के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि किसी मुखालिफ पार्टी के बारे में हम कह रहे हो कि हम उसे धूल चटा देंगे तो हम यही कहेंगे कि इस द डस्ट वाला वर्ड ही हम इसमें यूज़ करेंगे next is piece of cake अब इसमें किसी केक के पीस के बारे में बात नहीं हो रही इसका मतलब है बहुत ही आसान समझना किसी चीज़ को थिंकिंग वेरी ईजी जैसे अगर हमें कहना हो कि ये काम तो बहुत ही आसान है तो हम कहेंगे it is piece of cake इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है right right? So the next is pulls a long face इसका मतलब है मुंह लटकाना यानी अगर कोई कहे तुमने मुंह क्यों लटका रखा है तो हम कहेंगे why you have pulls a long face ठीक है यानी ये नाराज़गी की सूरत में ज़्यादातर कहा जाता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आ रही है तो लाइक को प्रेस करना ना भूलें बीच बैक यानी पीछे से वार करना ये दुश्मनों की ऐसे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि बुजदिल हों और पीछे से वार करते हों मतलब बहुत ही बुजदिल हैं बहादुर नहीं है इसलिए they beat back right so so, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसको शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे so the next word is ridiculous यानी कि बहुत ही बुरा जैसे किसी सिचुएशन में जब कुछ बहुत ही बुरा या ख़राब हो तो हम कहते हैं इट्स रेडिकुलस या रेडिकुलस ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑफेंस या जुर्म जिसे हम कहते हैं ये जुर्म है ऑफेंड ऑफेंस ये सब इसमें यूज़ होंगे कोई काम जो मना किया जाता हो रूल्स के अगेंस्ट हो उसमें भी हम ऑफेंस यूज़ करते हैं इट्स ऑफेंस ये जुर्म है नेक्स्ट वर्ड इज़ फिजिबिलिटी जहाँ मुनासिब हो या आसान हो ठीक है इसे इंग्लिश में हम कन्वीनियंट या सूटेबल भी कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटेंस ऐसे बन सकता है it is more feasible to me to take class at four o'clock या किसी काम के वक्त के चुनाव के लिए हम ऐसे कहेंगे let me first check the feasibility now the next word is compact यानी फुल ऑफ डिटेल यानी जो तकरीबन सारी मालूम या तफसीलात अपने अंदर समाये हुए हो उसे हम कहेंगे कंपैक्ट यानी जैसे हम कहेंगे ये मंसूबा जो है अपने अंदर सारी मालूम रखता है तो हम ऐसे कह देंगे this plan is very compact now the next word is conflict इसका मतलब है झगड़ा लड़ाई या इख्तलाफ और इंग्लिश में इसे आर्गूमेंट या फाइट भी कहते हैं लेकिन एक अहम बात कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ जो है वो वर्बल फ़ाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी जैसे सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी हो या दिल में इख्तलाफ हो कोल्ड वार वार हो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी so if you like this video then hit the like button and subscribe my channel also share and press the bell icon for more videos thank you so very much for watching